Я был прав, но несчастлив Разбуди меня огнем Может стать, попытаться Можешь поделиться сном Everyday перетяги Дышу музыкой на зло Я тону в этой саге Пока дымится на нутро Переберите мою любовь Переберите моя душа Я тебя стал любить без слов Хочу любоваться не спеша Только ты и я Позабыли все груди Только ты и я Скоро падаю к руке Ведь так было быть душа, мир мой создан Ведь нас можно было минут Пока не погасли звезды Я только поздно то, что для тебя мир мой создан я глушу тебя до дна, моих объятий одна Дай мне дня, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне любить в тебя Этот мир не покорежен, пока ее глаза светит С тобой буду осторожен, я отбросил этот мир Ты весною, с тобою мы встретимся опять Не сможем знаешь меня, ты все видела Потому что было видно Пока не погасли звезды Я только познакомился Что до тебя ты мой создан Ведь потому что было видно Пока не погасли звезды Я только познакомился Что до тебя мир мой создан Алексей Жижкурку Я был прав, но несчастлив Разбуди меня огнем Может стать, попытаться Можешь поделиться сном Everyday ты ретяги Дышу музыкой на зло Я тону в этой саге Пока дымится нутро Бери-бери, ты моя любовь бери моя душа Я тебя стал любить без слов Хочу любоваться не спеша Только ты и я Позабыли все груди Только ты и я Скоро падаю круги Ведь как и мой сустав Ведь нас можно было вину Пока не погасли звезды Я только праздновал то, Что до тебя мир мой создан я глушу тебя до дна, моих упрячих одна Дай мне дня, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне влюбиться в тебя Этот мир не покорежен, пока ее глаза глазах С собой буду осторожен, я отбросил этот мир и весою С тобою мы встретимся опять Не спорю, закрою все те, что виноват Подержу тебя за руку, чтобы не улетела Я был честен, читка, знаешь меня, ты все видела Ведь нам можно было вернуть Пока не погасли звезды Я только познал ту Что до тебя ты мой создал Ведь нам можно было вернуть